чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю та й навчила веснянки збивати про квітучу надію свою, як на ті чорні. know you love